नमस्कार GChemPaint को फर्मेशन अफ मोलिक्युल्स मा स्वागत छ यो मा हामी सिक्ने छौं हरुको संरचना थप्न र परिमार्जन गर्न हालको एलिमेन्ट परिवर्तन गर्न अल्काइल ग्रुप थप्न कार्बन चेन थप्न र परिमार्जन गर्न यहाँ म उबुन्टु लिनक्स अपरेटिङ सिस्टम संस्करण 12.04 जीचेम्पेन्ट संस्करण शून्य प्रयोग गर्दै छु यो ट्युटोरियल अनुसरण गर्न तपाईसँग तलको ज्ञान हुनुपर्छ पेन्ट केमिकल स्ट्रक्चर एडिटर यदि छैन भने सान्दर्भिक ट्युटोरियलको लागि कृपया हाम्रो वेबसाइट हेर्नुहोस् यहाँ प्रोपेन ब्युटेन र हेप्टेनको संरचनाको स्लाइड छ स्लाइडमा देखाएको चाहिँ मैले प्रोपेन र ब्युटेन संरचना सहितको एउटा नयाँ जीकेम पेन्ट एप्लिकेशन खोलेको छु ब्युटेन संरचनाको टर्मिनल कार्बन एटमलाई क्लोरिन एटमले प्रतिस्थापन गर्नुहोस् यसको लागि म पिरियोडिक टेबल कम्बो बटन प्रयोग गर्नेछु current element drop down arrow बटनमा क्लिक गरौँ यो बटनलाई पिरियोडिक टेबल कम्बो बटन भनिन्छ built in modern periodic table हेरौं टेबलको CL मा क्लिक गरौं टूल बक्सको CL हेरौं add or modify an atom मा क्लिक गरौं टर्मिनल एटमहरूलाई क्लोरिन ले बदल्न तिनीहरूलाई क्लिक गरौं हामी नयाँ संरचना 1 2 डाइक्लोरो प्राप्त गर्छौं संरचना मुनि यसको नाम लेखौं add Modify modify a text मा क्लिक गरौँ टेक्स्ट को प्रपर्टी पेज खोल्छ संरचना मुनिको डिस्प्ले मा क्लिक गरौँ तपाईले एउटा हरियो बक्स भित्र कर्सर देख्न सक्नुहुन्छ बक्समा टाइप गरौँ 12 डाइक्लोरोइथेन टेक्स्ट को Property पेज बन्द गर्न one or more more objects मा क्लिक गरौँ अर्को प्रोपेन संरचनाको केन्द्रीय कार्बन एटमलाई अक्सिजन एटमले प्रतिस्थापन गरौँ कर्सरलाई प्रोपेन संरचनाको केन्द्रीय एटम नजिकै राखौँ क्यापिटल ओ थिचौं ओ र ओएस सहितको एउटा सबमेनु खुल्छ ओ छानौ कार्बन र हाइड्रोजन एटमहरू अक्सिजन एटमले बदलिने छन् प्राप्त नयाँ संरचनालाई डाइमिथाइल इथर भनिन्छ यसको नाम संरचना मुनि लेखौं add a modify a text मा क्लिक गरौ संरचना मुनि डिस्प्ले मा क्लिक बक्स बक्समा टाइप गरौं डाइमिथाइल इथर अब फाइल सेभ गरौँ बारको सेभ द करेन्ट फाइल आइकनमा क्लिक गरौं सेभ एज डायलग बक्स खुल्छ फाइलको नाम एन्टर गरौं क्लोरोइथेन इथर सेभ बटनमा क्लिक गरौँ विन्डो बन्द गर्न क्लोज बटनमा क्लिक गरौँ यहाँ एउटा कार्य छ इथेन र पेन्टेन संरचनाहरू कोरौँ इथेनको एउटा कार्बन एटमलाई बीआर ले बदलौँ पेन्टेनको टर्मिनल कार्बन एटमलाई आई ले बदलौँ तपाईले पूरा गरेको कार्य यस्तो देखिनुपर्छ अब म अल्काइल ग्रुप्स बारे व्याख्या गर्नेछु अल्काइल ग्रुप एउटा अल्केनको खण्ड हो उदाहरणको लागि मिथाइल CH3 मिथेन CH4 को एउटा टुक्रा हो एउटा अल्काइल ग्रुपको क्रमिक सदस्य CH2 ग्रुपले फरक हुन्छ अल्काइल ग्रुप श्रृंखलाको होमोलोग्समा तलको उल्लेख हुन्छन् मिथाइल CH3 इथाइल C2H5 propyl C3H7, butyl C4H9 र आदि मैले हेप्टेन संरचना सहितको एउटा नयाँ जीचेम्पेन्ट एप्लिकेशन खोलेको छु अब म कार्बन चेन स्थानहरू कसरी नम्बर गर्ने देखाउने छु नम्बर दिनाले चेनको स्थानहरू पहिचान गर्न मद्दत गर्छ add or modify a text click गरौँ पहिलो चेन स्थान सँगैको डिस्प्ले एरियामा क्लिक गरौ हरियो बक्समा 1 इन्टर गरौ अर्को दोस्रो चेन नजिकै क्लिक गरौ बक्समा 2 इन्टर गरौ त्यसैगरी म अन्य चेन स्थानहरूलाई 3 4 5 6 र 7 नम्बर दिनेछु अब अल्काइल ग्रुप्स प्रयोग गरी हेप्टेनलाई विभिन्न स्थानमा ब्रान्च गरौँ तेस्रो स्थानमा मिथाइल ग्रुप थपौँ add a bond or change the multiplicity of existing one टुलमा क्लिक गरौँ पोजिसनमा क्लिक गरौँ एटमहरूको परिवर्तन हेरौँ पाँचौं स्थानमा एउटा इथाइल ग्रुप थपौँ एड ए चेन टुलमा क्लिक गरौँ पोजिसनमा क्लिक गरौँ अर्को म सबै स्थानहरूमा एटम देखाउने छु पोजिसनमा राइट क्लिक गरौँ एउटा सब मेनु खुल्छ एटम छानौं र डिस्प्ले सिम्बलमा क्लिक गरौँ त्यसैगरी म अन्य स्थानहरूमा एटम देखाउने छु हामी एउटा स्थानमा कति पटक गर्न add a bond or change the multiplicity of existing one मा क्लिक गरौँ चौथो स्थानमा क्लिक गरौँ पुनः क्लिक गरौँ कार्बन चेनमा ब्रान्च गरेको हेरौँ तेस्रो पटकको लागि क्लिक गरौँ हामी ब्रान्च भएको देख्दैनौँ याद गरौँ एउटा स्थानमा जम्मा दुई पटक मात्र ब्रान्च गर्न सम्भव छ यो किनभने यसले कार्बनको टेट्राभ्यालेन्सी सन्तुष्ट गर्छ फाइल सेभ गर्न कन्ट्रोल एस थिचौं सेभ एज डायलग बक्स खुल्छ फाइलको नाम अल्काइल ग्रुप्स एन्टर गरौ सेभ बटनमा क्लिक गरौ संक्षेपमा हेरौ यो ट्युटोरियलमा हामीले सिक्यौं कम्पाउन्डहरुको संरचना थप्न र परिमार्जन गर्न हालको एलिमेन्ट परिवर्तन गर्न अल्काइल ग्रुप थप्न कार्बन चेन थप्न र परिमार्जन गर्न कार्यको रूपमा अक्टेन संरचना गरौ चेनको चौथो र पाँचौं स्थानमा प्रोपाइल र ब्युटाइल ग्रुप थपौं तपाईले पूरा गरेको कार्य यस्तो देखिनुपर्छ यो URL मा उपलब्ध भिडियो हेर्नुहोस् यसले स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्टको सार दिन्छ यदि तपाईसँग राम्रो ब्यान्डविड्थ छैन भने डाउनलोड गरी हेर्न सक्नुहुन्छ स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्ट टिमले स्पोकन ट्युटोरियल प्रयोग गरी कार्यशाला सञ्चालन गर्छ अनलाइन टेस्ट पास गर्नेलाई प्रमाणपत्र प्रदान गर्छ विस्तृत जानकारीको लागि कृपया contact@spoken-tutorial.org मा लेख्नुहोस् spoken tutorial project talk to a teacher प्रोजेक्टको एक भाग हो यसलाई national mission on education through ICT MHRD Bharat सरकारको सहयोग रहेको छ यो मिशन सम्बन्धी थप जानकारी तलको लिंकमा उपलब्ध छ यसरी हामी यो ट्युटोरियलको अन्त्यमा आएका छौं यो स्क्रिप्टमा जयन्ती चौधरीको योगदान रहेको छ म मन्दिरा थापा बिदा हुँदैछु सहभागिताको लागि धन्यवाद नमस्कार